我们在做下巴的手术时候，首先的考虑就是不能去伤到我们的所谓下颌神经。但是有的人的条件就不适合做这么这么小或这么接受呢，他们会提出要求说，即使是伤害到下颌神经，他们都愿意要这样做。这个东西是已经违反医疗伦理，这是不许不允许的啦。当然我知道有些曾经韩国人曾经有这样发生过这样的事情，但后遗症发生后的最直接就是伤害你的神经啊。 啊，那但是以我的角度啊，我个人是你要我把神经给切，了，那是不可能的。最理想化是距离神经要个安全的距离，有些时候为了这样的话，会牺牲掉一点效果。但是如果你就是不管怎样，你就是要效果，我们最多最多是贴着神经做，那是可以，但是不能在这个这个是底线了，不可能再更大。所以我们有时候会有个安全手术跟非安全手术。所以直接把神经给切，那那已经不是非安全手术，那个根本就是已经是。 呃，非法手术了，所以我们以医师的角度来讲，我们是不会赞成这样这样的做法了。可是如果说个人他条件是允许的，然后他也主观上要求要这样做，评估可行，那我们当然是可以这么做。当然了，你要让它变外形变尖，不一定是只有骨头尖啊，有时候是软组织集中啊，所以有的时候我们我们必须搭配骨头跟软组织的手术，才可以得到这个手术的结果。